Друзья, забирайте курс и ваш средний доход в месяц составит 142 тысячи рублей. Работать сможете не более 30 часов в неделю, закроете все долги и кредиты, приобретете, к примеру, новый Ford Focus. Действуйте!